Մեր հայոց հողի գեղեցիկ մի կտորը հրազդան գետնա գիմուշի պլատինան ստում մենք այլ հաճուկ ստանար այս տեսավից, թե գոց զմերով ավելի ծուրդ հրազդան գետի սարսակալացումը արտակին երեսը Մուր գետի պլատինանը գեսը ավելի վերև է, հա։ տեսնեն են գետը, գետի հունը բաժնավում այստեղ, մինը ասեցնում այդ հատվածով, իսկ մյուսը արդեն գալիս ենք, գայլում ենք, տեսնում ենք, գնում այս հատվածը տեսնում ենք արդեն, տեղից ավելի ծանցած գնում ենք etik tasarımı. փոքր մաքրություն ու ամենից ավելի լավ կլինի այս երկրի համար։ Մենք տեսնում ենք դեպի ձորի շնող աշճաններ կան, որոնք տեղ-տեղ վնասված են ու չկան։ Մեր ձերքի բռնելու համար թարմանանք հեղեր, որը նույնպես ստերևիտին կտրե գողացել են, չկա, տեսնում ենք, թարապես չկա։ Thank you.